de cobre é un dos máis coloridos, dos máis tradicionais, dos máis fermosos de Galiza e fala da nosa orixe, no? do que somos nós. Nos hoxe somos unha sociedade moderna, moi avanzada, pero bebemos de aquelo que fixeron hace os nosos antepasados. O Naval, unha festa de música, unha festa de cultura, unha festa de tradición e unha festa de color. E eso resulta extraordinario. E mesmo saber que aquí o ladiño, aquí en Vilaboa, hai algo que é irrevocable, que está presente, que esa convivencia que temos toda esta gran área que conformamos, que intercambiamos experiencias e culturas. Porque en esta zona, en términos xeográficos cativa, en términos culturales, infinita. Antiguamente, isto era a clase social máis alta. Isto que mirades hoxe, por exemplo, as mulleres que levaban os collares todos no peito, o peitoril, iso era todo ouro e os aldeanos, que o iban con traxes de galego houve un traxe que ben podía facer na casa. E incluso alguernaldas do árbol de Navidad que leaban e o importante era vir a facer festa, a pasalo ben. Nos traemos todo, os bailes, o color, e a emoción, sin duda, a emoción de a toda a xente que aquí está e, e a nosa, claro, que levamos sempre por dentro. Un placer por estar aquí podendo amosar un, un pouco do noso entroido, non? Un entroido que en Vilaboa se escribe eh, en mayúsculas e non con nome propio, ¿no? o entroido de cobres. Eh, cultura, e tradición e patrimonio inmaterial do noso Concello. Estes traxes, eh, en algún caso, teñen moita historia, moito recorrido, eh, e que se gardan como auténtico xoia, como auténtico tesouro nas casas de cobres. Eh, parece que se perdía perdido o entroido, pero non é así. Están máis vivos que nunca. Viva o entroido! Viva Cobres! Viva Vilaboa!